hello and welcome friends Microsoft Access सीखने की सीरीज में मैं सूरज आपका स्वागत करता हूं और आज की ये वीडियो है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2019 की इस वीडियो में हम आपको ये सिखाने जा रहे हैं कि किस तरीके से आप नेविगेशन फॉर्म का यूज़ करेंगे इसके पहले भी दो तीन वीडियोस नेविगेशन फॉर्म को लेकर के मैंने बनाई है इस वीडियो में और भी ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे यहाँ पर कुछ मैक्रोज भी मैंने बनाए हैं ये मैक्रोज आपको दिखाई दे रहे होंगे और यहाँ पर पहले टेबल बनाया फिर फॉर्म बनाया आप चाहे तो रिपोर्ट भी बना सकते हैं फिलहाल चलते हैं क्रिएट पर क्रिएट पे आ गए और यहां पर आपको मिलता है नेविगेशन ठीक है तो इसमें जिस भी तरह से आप नेविगेशन बनाना चाहें आप हॉरिजॉन्टल टैब को लेना चाहते हैं वर्टिकल टैब को लेना चाहते हैं वर्टिकल टैब राइट में लेना चाहते हैं हॉरिजॉन्टल टैब टू लेवल लेना चाहते हैं horizontal tab vertical tab left लेना चाहते हैं या जो भी लेना चाहते हैं आप लेकर के बना सकते हैं तो फिलहाल हॉरिजॉन्टल टैब पे क्लिक कर देता हूं जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहां पर ये इस तरीके से आएगा यहां लिखा हुआ आएगा ऐड न्यू देख सकते हैं ठीक है इसमें फॉर्म ऐड करते हैं तो यहाँ ये पहला फॉर्म हम यहाँ पे ला ला करके ऐड कर दे रहे हैं ठीक है फिर ये दूसरा फॉर्म कस्टमर का है यहाँ पे ला करके ऐड कर दे रहे हैं फिर ये तीसरा फॉर्म ग्रोसरी का है यहाँ पर ला करके ऐड कर रहे हैं फिर ये चौथा फॉर्म मेडिसिन का है यहाँ पर ला करके ऐड कर रहे हैं फिर ये पांचवा फॉर्म स्विच बोर्ड का है तो ये पांच फॉर्म एक ही जगह हमने प्लेस कर दिए देख सकते हैं आप आप चाहे तो इसका कलर वगैरह भी चेंज कर सकते हैं तो इस पर क्लिक किया मैंने यहाँ से आप कलर भी चूज़ कर सकते हैं जो भी कलर लगाएंगे वही कलर इस पर अप्लाई हो जाएगा तो ये देखिए ये कलर ब्लैक हो गया फिर यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ यहाँ पर कलर थोड़ा सा और चेंज करते हैं इस बार हम कलर रखेंगे येलो तो यहाँ पे ये येलो हो गया और इसके फ्रंट को हम ब्लैक कर देंगे इसकी फ्रंट का जो स्टाइल है इसको मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ और बोल्ड कर दे रहा हूँ ठीक है यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर आपको ये इस तरीके से दिखाई देगा ठीक है अब यहाँ पर आते हैं इसको भी थोड़ा चेंज करते हैं कुछ कलर में चेंजिंग करते हैं तो यहाँ पर आकर के इसका कलर रेड कर दे रहा हैं रेड हो गया ठीक है इसी तरीके से इसका भी कलर बदल देते हैं कुछ चेंज करते हैं इसमें भी तो यहाँ पर कलर थोड़ा सा ग्रीन टाइप में ग्रीनिश कलर कर देते हैं ग्रीन कलर और इसे ब्लैक कर देते हैं अब ये स्विच बोर्ड बना हुआ है तो ये स्विच बोर्ड का कलर ऐसे ही रहने देते हैं ठीक है तो कुल मिलाकर के कितने फॉर्म हो गए पांच फॉर्म हो गए फायदा क्या है पहले तो इसको सेव कर लेते हैं जो हमने नेविगेशन फॉर्म बनाया इसको नेविगेशन फॉर्म के नाम से सेव कर लेते हैं तो यहां पर जब आप जाते हैं तो नेविगेशन फॉर्म नज़र आता है अब मान लीजिए यहां से आपको जाना है कस्टमर टेबल पर तो यहां पर आप सीधा क्लिक कीजिए आ जाएंगे कस्टमर टेबल पर फ़ायदा यह है ये बिस्किट वाली टेबल पे जाना है तो सीधा क्लिक कीजिए बिस्किट वाली टेबल पे आ जाएंगे अगर ग्रोसरी पे जाना चाहते हैं तो ग्रोसरी पे क्लिक करिए स्विच बोर्ड पे आना चाहते हैं स्विच तो बोर्ड पे आ जाइए ये यहाँ फॉर्म व्यू में आपको रहना है ठीक है ये जो फॉर्म व्यू है इस पर रहिएगा क्लिक करिएगा कस्टमर की टेबल आ जाएगी ठीक है ये ईजी है आसान है और उम्मीद करता हूँ कि बात आपके समझ में आ रही होगी कि ये कैसे आपको क्रिएट करना है ठीक है तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती हो तो आप इसको शेयर भी कर सकते हैं और साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें ये देखिए ये ऊपर आया हुआ है सारी डिटेल ऊपर आपको मिल जाती है ठीक है तो अगर इसको फॉर्म व्यू में भी ले लेते हैं आप तो यहाँ से आप स्क्रॉल करके जा सकते हैं ऊपर देख सकते हैं आपको सारी चीज़ें मिल रही हैं मेडिसिन यहाँ पे है देख सकते हैं ग्रोसरी यहाँ पे है सारी चीज़ें आपको नजर आ रही हैं उम्मीद करता हूँ बात समझ में आई होगी thank you for watching this video